ከዛ በፊት እንዳውም ኢሳትን ለመርዳት በተለያየ ጊዜ በምታዘጋጁ ዝግጅት ከራሳቸው ባለፈ ለኢሳት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ እዚህ በእናንተ ከተማ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ኢሳት ለነሱ የላከው ሰርቲፊኬት ዛሬ በእናንተ ፊት እንዲሰጥ ስለጠየቁ hopefully እዚህ ውስጥ ይኖራሉ አይደለም አሉ okay ስማቸውን እንግዲህ ፍኖተ ሰላም ተሻለ በዚህ በኩል ሰርቲፊኬቱን እንግዲህ ከኔ እጅ ነው የምትወስዱት ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። አቶ ብሩክ አለነ ብሩክ አለነ በጣም እናመሰግናለን። አቶ ዳግም ሳህሌ ዳግም ሳህሌ እዚሁ እነዚህ ወንድሞቼና እህቴ ለኢሳት እስከ ድረስ በጣም ብዙ እኮ ነው። አንተ እርግጠኛ ነህ? ልበለው ልበለው ወደ 35 ሺህ ዶላር ነው የሰጡት። ባካቸው አይታቸው ሁላቸው የሚገርም ምንዛሬው ለእነሱ ሲባል አይቀንስ። እንግዲህ በጣም ነው እናመሰግነው። በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደናንተ አይነት እንደዚህ እንግዲህ ሁላችሁ ቅድም ያልኳቸው እነዚህ ወጣቶች ናቸው አሁን አሁን ነው እንዳሁም እኛ ኢትዮጵያን እድሜ መናገር አንወድም እንጂ እንደዚም የሁለት ሁለት ዓመት ብጨምርባቸው እኮ ከወያኔ ላይ በቃ ሀያ ሰባትና ሀያ ስምንት ቢሆኑ እንዴት አድርጎ ነው በወያኔ ዘመን የተፈጠረ ትውልድ ሰላሳ አምስት ሺህ ለኢሳት የሚሰጥ? የሚገርም እኮ ነው። ስለዚህ ቀላል አይደለም እውነት የሚገባቸው Ha ha Ha okay አሁን እንግዲህ ወደ እንትኑ እንሂድ። ተዘጋጅቷል እቃው። ምንም ችግር የለም። ያምኖኛል። እኔ እዚህ ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ ያምነኛል። እና አታምኑኝም? እዛ ውስጥ ቀድማ ያጨበጨበ በጣም ያምነኝ ነው ማለት ነው። ዋጋውን ተነጋግራቸዋል። እኔ ነው የመወሰነው ቤተሰብ ማስቸገር ነው መቼስ። አይ መጣ እንዳው መቼም እዚህ ካናዳ አሜሪካ ስትኖሩ ጀግና እንዴት እንደሚያከብሩ ታውቃላችሁ። እነዚህ ሁለቱ በቅርብ የተሰዉ ናቸው። ይሄ አንድ ብቻውን ገጥሟቸው ተከቦ ለመጨረሻ እንትን ያለ ነው። ይሄኛውም ራሱን የሰዋ ነው። ለመጨረሻ ጊዜ ሶስት በነገራችን ላይ ሶስት ከበባ ሰብሮ ወጥቶ ነው መጨረሻ ላይ እጃቸው ላይ እንደሚወድቅ ሲያውቀው ራሱን እና በእኛ ዘመን አሁን የቴዎድሮስ ለአንዳንዶች ተረት ይመስላቸው ነበር። አውሮፕላን ስለሌለ ነው ቴዎድሮስ እኮ የሞተው እንጂ በአውሮፕላን ቢሆን ያመልጥ ነበር ምናምን ብለው ቀል ይቀልለዋል። በእኛ ዘመን አውሮፓ ውስጥ እየኖረ የአውሮፓን ኑሮና ገንዘብ ከለመደ በኋላ በረሃ ገብቶ ራስን መግደል የቻለ በእኛ ዘመን እኮ ይሄን ያየ ነው። ልታጫዎቹ እንደሚገባል በእውነት ነው ምላለ የጨረታው ህግ በሌላው ዓለም ያለው እዚህ ይሰራል አደለ አሁን ምንድነው የሚሆነው? ሌላ ሀገር ለምሳሌ መነሻውን እኔ አምስት መቶ ብር ብዬ ሳስጀምር okay አምስት መቶ ብር ያለው የመጀመሪያው ሰው አምስት መቶ ነው የሚከፍለው ማለት ነው። ግን ከዛ ሰው የቀጥሎ ስድስት መቶ ያለው መቶዋን ነው የሚከፍለው። ታውቁታላችሁ። እንዲህ ያደረግ ሁሉም ሰው ይሳተፍና ልክ 25 ሺህ ሲደርስ እናቆመዋለን። ሰዓቱ እንዳይሄድ ስለምፈልግ ሳቃቸው ምንደርሳል መሰላቸው አውቀዋለሁ እንዴ አሁን በቃ ከዚህ በኋላ ያለው አይቀረጽም። ይሄ ለፌስቡክ አይሆንም። ብር ስለሆነ አቁሙ፣ አትቅረጹ።